हे hey गाइस कैसे हो welcome back to a video guys finally आज की जो ये वीडियो है ये होने वाली है आपके जी टी सनड्रियास के ग्राफिक्स मोड के ऊपर और ये जो ग्राफिक्स मोड पैक है ये कोई नॉर्मल ग्राफिक मोड पैक नहीं है ये आपके अल्टीमेट ग्राफिक्स मोड पैक होने वाला है जिसके अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें मिलने वाली है और मेरा मतलब है कहने का कि इसके अंदर आपको हर एक वो चीज़ मिलने वाली है जो एक ग्राफिक मोड के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम की आती है एंड ये ये जो है इस गेम को बहुत ही ज़्यादा रियलास्टिक बना देगी एंड आपको लगेगा नहीं कि ये जो गेम है वो इतना ज़्यादा रियलास्टिक है आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो गेम प्ले है किस टाइप का दिख रहा है आपको आई मीन जो इसकी हेडलाइट है और इसकी जो टेक्सचर्स है इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा औसम लग रही है एंड जो रेड ट्रेसिंग है उसके अंदर बेसिकली हमने रेड रेड ट्रेसिंग तो सुना ही होगा उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो यार वो क्वालिटी जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है और बहुत ही ज़्यादा रियलास्टिक ये लगने वाला है आपको क्योंकि जब मैंने इसको अपने फ़ोन में खेला तो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा ये वाला मोटपैक और इसके अंदर मैंने कुछ और चीज़ें भी एड की है जो जो कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाली है इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे क्लो स्क्रिप्ट प्रोवाइड करी है साथ में आपको यहाँ पे सारे के सारे टेक्सचर जो है पूरे चेंज देखने के लिए मिलेंगे एंड कुछ ऐसी यूनिक स्पोर्ट्स कार्स भी यहाँ पे एड की गई है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा एक अच्छा वाला एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी एंड उसी के साथ इतना ही नहीं यहाँ पे जो स्काईबॉक्स आपको मिलने वाला है ये फोर के स्काईबॉक्स से भी बहुत ही बेहतरीन है जो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया है फोर के स्काईबॉक्स आपको पता होगा तो आ, उससे भी अच्छा उससे भी बेहतरीन वाला स्काईबॉक्स है ये और बहुत ही अच्छा जो ये मोटपैक है ये मुझे लगा है क्योंकि डायरेक्ट एक्स थ्री से भी यार ये थोड़ा बहुत टक्कर दे रहा है उसको भी डायरेक्ट एक्स थ्री जिनको नहीं पता तो वो मैंने जो है अपने चैनल पर अपलोड किया था और बहुत ही ज़्यादा भर भर के व्यूज़ आए थे उसके अंदर और काफ़ी सारे लाइक्स आए थे और काफ़ी लोगों ने कहा था कि बहुत ही अच्छा मोड था एंड उसी के सिमिलर ये मोड पैक थोड़ा लग रहा है मुझे क्योंकि इसके अंदर जो आप शेडोज देख सकते हो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा औसम आ रहे हैं एंड ये लग ही नहीं रहा है कि कोई नॉर्मल मोड है ये बहुत ही हाई एंड मोड पैक है गाइज एंड इसी के साथ में अगर आपके फ़ोन के अंदर ये गेम लैक करता है तो आप सेटिंग्स को थोड़ा लो कर सकती हो ये बेसिक टिप है जो मैं स्टार्टिंग में आपको देना चाहूँगा एंड जो भाई साहब जो कार्ड्स है यार वो बहुत ही ज़्यादा औसम है जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो जो कार्ड्स है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है इस गेम की क्योंकि इस गेम में जो कार्ड्स एड की गई है वो नॉर्मल कार्ड्स नहीं है यार वो लाइक बड़े बड़े गेम से उठाई गई है एंड बहुत ज़्यादा औसम लग रही है तो गाइज ये वीडियो को पूरे देखते रहो इस वीडियो में मैं आपको इस गेम का इंस्टॉलेशन दिखाने वाला हूँ साथ में इसको किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो क्या क्या चीज़ें आपको करनी होगी वो भी मैं बताने वाला हूँ ये वीडियो आपको पूरी देखनी होगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए अगर आप चाहते चाहते हो अपने फ़ोन के अंदर इस गेम को इस मोड को डाउनलोड इंस्टॉल करना तो don't skip this video watch this video till end because I'm gonna show you full installation of this mode and guys इसी के अलावा आपको यहाँ पे मिलने वाली है जी टी फाइव ऑनलाइन की बुलेट कार जी हाँ इसका एग्जैक्ट नेम नहीं पता मुझे but G T five online की रियल कार यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा उसम लगी है मुझे सो so गाइज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार क्योंकि रेगुलर जो है इसी मोड इसी तरीके की वीडियोज़ जो है अपलोड होती रहती है चैनल पे तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपको लेके चलूंगा इंस्टॉलेशन के और इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा कैसा इंस्टॉलेशन है क्या क्या आपको करना होगा और so yeah let's go to the installation guys आपको फाइल डाउनलोड करनी है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन हमेशा की तरह पासवर्ड यहाँ पे आपको क्या डालना है सी पासवर्ड आपको डालना है बाय एंड सेपरन गाइज सी यही पासवर्ड डालना है उसके बाद में ओके करो ओके करने के बाद में यहाँ पे आपको टाइम लगाएगा क्योंकि फाइल बड़ी है तो ऑब्वियसली टाइम लगाएगा ठीक है फोल्डर आपको मिल जाएगा उसको ओपन करो ओपन करने के बाद एक, एक और फोल्डर मिलेगा उसको यहाँ से कट कर दो ठीक है कॉपी कट जो आपको ऑप्शन आएगा तो उसमें से कट कर दो ठीक है device memory Android data and paste here paste करने के बाद फोल्डर मिल जाएगा उस फोल्डर को ओपन करो फोल्डर को ओपन करने के बाद में आपको फाइल्स में जाना है फाइल्स में जाने के बाद टी एक्स e में जाना है उसके बाद में आपको जी टी ए थ्री का फोल्डर दिख रहा होगा इसको यहाँ से आपको ओपन करना है उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है रीनेम करना है अपने जी पी ओ के अकॉर्डिंग ठीक है यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा कि आपका जीपीओ अगर पावर वी आर है तो आपको पी वी आर लिखना है और वैसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो आपको पता होगा अपना जीपीओ अगर नहीं पता है तो सी पी यू जेड नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना जी पी यू जो है पता कर लो ठीक है ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को पता रहता है बेसिक चीज़ है तो मैंने यहाँ पे जो है पी वी आर लिख दिया है यहाँ पे और कहीं आपको नेम चेंज नहीं करना है ठीक है कहीं पर भी नेम चेंज नहीं करना है दैट सेड आपका जो इंस्टॉलेशन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है एक और बात कि आपको जो है कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है यार रीनेम के अंदर काफ़ी लोग होते हैं जो रीनेम में मिस्टेक कर देते हैं और जिस वजह से जो है उनका गेम पूरा का पूरा क्रैश हो जाता है तो आई होप कि आपने जो पूरा का इंस्टॉलेशन है वो अच्छे से देख लिया है और अगर कोई प्रॉब्लम आती है गाइस इंस्टाग्राम है आप ही लोगों के लिए मेरे को वहाँ पे मैसेज करो अगर बहुत ही पर्सनली बात करनी है तो वहाँ पे मैसेज करो एंड अगर एक छोटा सा कोई प्रॉब्लम है छोटा सा इशू है तो आप मुझे जो है कमेंट के अंदर मैसेज कर सकते हो मैं कमेंट के रिप्लाई सबके दे देता हूँ सब जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं सबके रिप्लाई देता हूँ तो आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हो एंड ओबियसली यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक पॉजिटिव कमेंट वीडियो के नीचे ज़रूर छोड़ देना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड वीडियो अभी ख़त्म नहीं होती है यार अभी और काफ़ी चीज़ें काफ़ी चीज़ें बतानी है मुझे आपको इसके बारे में बेसिकली अगर मैं आपको इसके बारे में और कुछ बताऊँ तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार जो है एकदम यूनिक तरीके की मिलने वाली है जो कि आपको बड़े बड़े जो गेम्स है G T five G T five online और जी टी ए फोर जैसे गेम्स जो है यहाँ पे उठाई गई है और बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स कार अच्छी वाली स्पोर्ट्स कार्स है यहाँ पे तो आपको जो है गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है प्लस यहाँ पे जो टैक्सचर्स है वो पूरे के पूरे चेंज किए गए हैं यानी कि जो टैक्सचर्स है वो आपको नॉर्मल नहीं मिलने वाले नॉर्मल टैक्सचर्स है आपको बहुत ही ज़्यादा हट करके जो है टैक्सचर्स मिलने वाले जो कि बहुत ज़्यादा उत्सम लगने वाले आपको एंड उसी के अलावा यहाँ पर आपको मैंने जो है टैक्सचर के साथ में आपको रिफ्लेक्शन मिल जाएंगे जो कि इनबिल्ड हो होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा उत्सम लगेंगे उसी के साथ में स्काई बॉक्स जैसा कि मैंने आपको बताया स्काई बॉक्स आपका जो है फोर वाले स्काई बॉक्स से भी बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है लाइटिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया इस मोटपैक के अंदर और एक मेन चीज़ ठीक है मेन चीज़ ये है कि आपको इसके अंदर जो है जो प्रीव्यू देखने के लिए मिलेगा वो बहुत ज़्यादा उसम देखने के लिए मिलेगा नॉर्मल प्रीव्यू जो होता है आपकी जी टी का विदाउट मोड्स का वो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एंड मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी सो गाइज आई होप कि ये जो वीडियो है आज की आपको अच्छी लगी होगी एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर छोड़ देना गाइज सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज और देखो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना देखो मैं एक चीज़ जो है हर वीडियो में बोलता मिलता हूँ और वो ये है कि काफ़ी लोग जो है चैनल पर सब्सक्राइब है लेकिन नोटिफिकेशन बहुत कम लोगों के पास जाता है इसका रीज़न ये है कि नोटिफिकेशन बेल नोटिफिकेशन जो आइकन है वो काफ़ी कम लोगों ने ओल पे किया होता है जिस वजह से काफ़ी लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता और यही एक वजह है कि वीडियो को काफ़ी लोग जो है मिस कर देते हैं काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मिस कर देते हैं तो गाय आप ऐसा मत करो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो उसके साथ में आप बेल नोटिफिकेशन को ओल पे करो क्योंकि वो एक नई चीज़ है है मेरे लिए एंड उसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता है एंड उसी से आपके लिए नोटिफिकेशन uh, आपको मिलते रहेंगे एंड आप वीडियो को कभी मिस नहीं करने वाले ठीक है सो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है don't forget to like and subscribe मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच अकीन बाय